ал құрметті қазақ қауым менің атым төлеубек сейітқалиұлы сәулетші ғалым профессор сәулетшілер және журналистер одағының мүшесімін азат қозғалысының ең соңғы төрағасымын публицистпін сіздерге ұсынып э, отырғаным баяндамам деуге болады жалпы мақалам <clears throat> мәселе неде қазіргі кезде өз жерімізде қазақ ұлт болып сақтаулы сақталып мемлекет болатын жағдай талай ұлтымыз екіге бөлініп тұр таза қазақ пен шала қазақ таза қазақтар өз тілін білетін дәстүрін білетін кәдімгідей қазақ болмысын жоғалтпаған шала дегендер тілін білмейтіндер не шала білетіндер өз болмысын жоғалтқандар көбінесе орыс болып кеткендер өкінішке орай билікте басшылықтың көбі шала қазақтар олардың балалары немерелері жиендері қазақша білмегендіктен болашақты олардың тағдырын ойлағандықтан оларға қазақ тілі құрбандыққа беруге сөз емес оларға ұлттық мемлекет қажет жоқ сондықтан таза қазақ пен шал қазақтың арасында текетірес болайын деп тұр не себептен қазір белгілі украин мен орыстар соғыс басталып, басталып шиеленісіп жатыр сол кезде мынау орыс империясы жалпы уже бір жарты ғасырдан бері күйреудің үстінде путин деген олардың басшысы және оның қасындағы шовинистері олардың мақсаты басқа халықтарды үш ғасырдан бері жойып орыстандыру жерін алу сол енді украинға олар шабуыл жасаған сол себептен бірақ бұл жолы енді олардың келу уақыт келді орыс империясына енді болмайды ал енді оған дәлел қазір өркениетті бүкіл батыс европаның халқы алып америка басқа демократиялық мемлекеттер бірігіп орыстардың кім екенін сезіп барлығы украина болып жатыр сондықтан түбінде империя күйреп путин кетеді кетіреді сол кезде біздің қазақ халқымызда ұлттық мемлекетін жол ашып тұр себебі біз путиннен тәуелді болмаймыз вот сол кезде как раз билікте отырған шала қазақтар билікті алса оларға қазақ тілі керек жоқ мемлекетіміз кере бастайды міне осы себептен мен айтайын деп тұрмын осы сәтті біз пайдаланып қазақ халқымыз өзіміздің тілімізді өзіміздің тарихымызды мәдениетімізді сақтап қалу үшін билікке келу керек Өкініш қорай, бізде қазіргі шалғаза билік өздерінің тәтті өмірін сақтау үшін өздерінің ұрпақтарын жұмыс тәтті жұмыс ой э, ақшалы жұмыста болу үшін қазақ халқына сіңдіріп жатыр сатқындар қазақтарды олар жасырынды патриоттар жасырынды оппозиция деп соның ә, мен өзім 30-40 жылдан бері осы саясатта жүрмін осы халық үшін күресіп жүрмін сондықтан менің міндетім қазіргі ұрпаққа және болашақ ұрпаққа білдіру керек кім кім екенін әйтпесе ертең жастарымыз болашақ жаңа буынымыз соларға дауыс беріп қайтадан сорлап қалады мінекей сол менің міндетім деп сараймын соның енді бүгінгі тақырып сол бір жасырынды 25 жыл өзі оппозиция деп отыр ол дат газетінің бас редакторы ермұрат бапи ол қазір депутаттық өтті өткізді оны өткізген себебі өзінің газеті бар дат газеті жиырма бес жылдығын тойлайын отыр онда өзі қожа болғаннан кейін өзіне керектігін жазады және де оны қалай жауыз көп алды дейді мына сайлау кезінде мұғалімдер балабақшаларлар жалпы әкімшіліктің қарамағанда кеңселер бәрін айтып қойған Кеген адамға дауысты ермұрат бапиге беріңдер деген оны маған көршілерім де айтты барған адамдар да айтты сонда сол себептен ол дауысты алып өткізді оны Аблақ өзі бүгінгі дейін өз 25 жыл мен оппозиция болдым қазақ халқы мүддесін ойлап жүрдім күрестім деп кеудесін соғып жатыр енді бұл мәселені мен сегізінші мамыр ой мынау наурыз күні осы мақаламды осыны қалай ол осындай қазақ мүддесін өтіріктен қорғап жүргенін мен он газетке жібердім айтайын қазақ үні қазақстан дәуірі түркістан үш қоңыр қазақ әдебиеті жетісу орталық қазақстан айқын ақиқат қала мен дала міне бүгін сәуірдің үші а сегізінші наурызда берген бір ай болып қалды ешқандай газет жариялаған жоқ и жарияламайды да себебі өздеріңіз қазір байлығымыз білесіздер сол себептен мен енді болашақ қазақ халқымыздың тағдыр қалай болады деп не үшін күресу керек деп мен енді әлеуметтік желіге шығып отырғаным осы енді айтайын дегенім дат газеті алғашқыда ермұрат бапи э, басқарған алғашқы 15 жылы өте халықтың арасында кең таралған газет еді вокзалдарда автобустарда бәр жерде тараған енді кейінгі үш жылда әсіресе былтыр жан айқай шықты осы зат редактор жазылымдар жазылымдар әйтпесе дат жабылып қалады деп ал енді олар дат неге қалық алмай қалды олар түсінді екі үш бет орысша мақалалар шығады не болмаса жаңағы қазақ мүддесін айтпайтын тақырыптар шығады содан кейін халық алуды қойды оны бірақ осы биыл ол тағы да ақша тапқаны бар, бар сол дат газетін қайда ұстап тұр бірақ басқаға береді тұрды содан менің мақаламның аты дат газеті жабылмас жабылмас үшін деп тұрмын енді мен айтайын дегенім мынау ә, нақты жай әңгіме болмас үшін ә, мынау нақты қай деректерге мен сүйеніп жазып отырмын негізгі менің баяндамам дат газетте шыққан өзінің бапи ермұраттың газетіне шыққан деректерге сүйеніп отырмын басқа газетте емес себебі ертең айтпайды ана газет былай дейді мынау газет былай дейді мына өзінің газетінен шығарып отырмын адам сену үшін енді мына жерде кейбір жерде мен енді ә, дәлелмен айтып шығам, қай уақытта шыққан мынау мақала не деген деп содан мына айтқаным мінекей мен айтайын үш жылдан бері дат газетінің бас редакторы емұрат бапи менің жіберген мақаламды шығармақ түгіл жауап беруге де жарамайды ксро күйеуінің алдында ксро деген сөз бұрынғы одақ қой орталығы москвада болған және егемендігімізді жариялағанда қазақ халқы 250 жылға созылған орыс отарынан құтылып қазақ ұлттық мемлекетіне жетеміз деген үмітіміз ақталмады кремльдің орыс шовинистері үмітімізді үзіп қазақты түбіне жоятын орысқа сатқын нұрсұлтан назарбаевты мемлекет басшысы етіп қойды сол кезде қазақстанның азаматтық азат қозғалысының азат газеті қазақ халқы мүддесі үшін күресті күресті бастап еді енді мен енді нұрсұлтан э, да э, газетке шығарғанмын бірнеше рет э, теледидардан айтқанмын жетесіз тәрбиесіз құлдың баласы сондан бұларға қазақтың даналық сөзінен қарадан қан шықпайды деп мен айтқанмын бұл ештеңе болмайды айтқаным келіп отыр қазір қазір назарбаевты жамандамайтын адам жоқ енді мына жерде сол егемен алған кезінде ә, э, 93 жылы мен 13 жыл казахский правда деген газет болды алдан айымбетов деген доктор философ шығарды ол орыс тілде шығарған мынау орыс тілді қазақтарды көбінің көзін ашты орыстардың кім екенін орыс жазып бірақ сол алдан Айымбеттің газетін сондай қазақты оятқан үшін шал қазақты оятқан үшін мынау бапи ешқашан жазбайды жоқ он жыл газет шығарып тұрған қазақтың ә, мүддесін ойнаған газеттен содан азат қозғалысының азат деген газет шыққан баяғы 91 жылдан бері сол газет ә, жабылғанша дейін қазақ мүддесін билікті сынап отырған сол газет бар еді мен соның төрағасы болған азат қозғалысының сонда назарбаевтың төңірегі азат қозғалысының газетін тамағына сүйек қадалғандай болып тұрды ал енді былай келгенде назарбаев орысқұл қазақы сенбей терещенко деген премьер министрді тағайындады ол істей алмады кейін әкежан қажыгелдин деген ә, премьер министр қойды ал енді енді айтайын әкежан қажыгелдин орыс қол қатыны надежда ой надежда емес орыс балалар орыс қай жұрт орыс ә дегеннен и орыстар кете барғанда ресейге енді заңды тұрған ғой өзінің отанына көшкенде ол байбалам салған орыстарды қалдыру керек мынау меңгеру керек завод фабриканы істейтін ешкім болмай деп ә, сөйтіп үндеу ташады мен сонда біліп оның мәңгүрт екенін Қаза екенін мен мақала жазғанмын 1994 жылы орысша жазғанмын новое правительство предложение старое сонда мен көрсеттім қажыгелдин келгенде балабақшалар кетті мәдениет кетті завод фабрика құлады и қайтадан орыстан перешкін жалғаса береді мінекей кейін 98 жылы уже азат газетінде я не дат газетінде ол жасарал Шалин деген азамат саясаткер ол мынау қажыгелдиндің жиіркенішті саясатын именно қазақты кемітіп орыстарды көтеріп сондай мақала жазғаны дат газетін жазған 98 жылы ә, кейін ақтөбе газетінде жазған осындай келген зеркало казахского коллаборационизма деп мақала шыққан коллаборационизм деген сөз өз ұлтын сатқан деген сөз мінекей енді былай айтқанда сол а дегенден қажыгелдин мынау бапи мұрат ә, ермұраттың газетін қаржы ә, берген сонда қосанов дегенде екеуі де болған қосановты көпшілік білет ә, қосанов ә, оппозиционер деп 20 жылдай болып жүріп ә, ермұрат бапи қосанов бажасы деп ақыры 19 жылы президент сайлағанда тоқаев сайлағанда сол кезде бейшара халық қазақ халқы дауыстың барлығын өздерінің Қосанып берді ғой алданып қалып бұл біздің мүдемізді қорғайды деп бірақ кейін ол өзі сатып жіберіп тоқаевты қолдады содан бері қосановтан жоқ оны сатқым деп айтады содан бері қазір қосанов ә, э, былау шықты бірақ қосанов болғанда қайсы дат газеттері міндетті түрде ол шығады орысша жазады қазақ мүддесін жазбайды енді Қажыгелдінді айтайды, қажыгелдин сол егер қосанов 19 тоғызыншы жылға дейін басылып жүрді қазір сатқаннан кейін оны қоса сатқын деп бүкіл қазақ қарғып еді қажыгелдин болса газеттен түспейді Қажыгелдін орыс қол болса да газеттен түспейді енді айтайын неге қажыгелдинді э, қосанов пен баяғы э, Ербұрат бапи қолдайды баяғы кезде белгілі бәрінде ол таққа таласқан назарбаев түсіріп мен президент боламын дегенде сонда қосанов та ермұрат бапи да егер ол президент болса біреу оң қолы болады біреу сол қолы болады ал енді сонда таңғалатын не ол орыс тілді қажыгелдин қатын орыс егер ол президент болса назарбаевтан ары кетер еді сонда қосанов та бапи да болашақта қазақ халқының мүддесін ол таптап жатыр ол қазақты ойламайды олардың ел өзінің қу бастары керек білдің ба сол себептен бапи осы күнге дейін соңғы гаисіне дейін қажыгелдинді мақтай береді басқаларға да мақтатады Ол әңгіме сонда тұр енді былай айтқанда ә, айтып кетейін нақты қалай осы билік әсірен назарбаев өтірік патриот э, өтірік жаңағы оппозиционерлерді шығарып жүргенім ол нақты айтайын э, екі жылы мен мақала шығарғанмын дос көршім мен қожа ахмет қасен қожа ахмет кімнің солы сол жүрмін екеуі де азатта болған э, сонда соңғы сезде биліктің көмегімен неге келді билікке мен өзімнің төрағам тапсырдым сол кезде олардың істері мен мақаламда шыққан дос 2000 жылы ә, сонда 23 жыл өтті 23 жыл өтті қалай екеуі осы демократиялық партияларды жауып жүрді әсіресе көшім, көшім көшім осы күнге дейін білдірмей ол деп жүр 23 жыл бұрын жазған мақаламды кейін мен дос көшім кім екенін мен тағы жаздым үш жыл бұрын бұл жалғастырып жатыр биліктің сойын соғып жатқанда оны шығарды айту шығарды бірақ кейбір газеттер тағы шығарып жүр қасен қожахмет болса үні жоқ енді ол мына жерде ә, дос көшімге келсек ол назарбаевтың қарсы ұйым партиялар кіріп, ә, ішінен үрткіз жасап, бұларды жапқызуға ә. әкелген. Біз азаттықтар оған отан партиясынан партиясына төрағалық еткізіп, өткізіп едік. Бірақ бұл партияны ол үш ай деген Азатты да жапты, социал-демократия партия жапты. Жалпы Назарбаевтың қайсы оған қарсы партияларды жапқын ішіне салып, сөйтіп жүрген адам. 200 адам енді да тағыдан естіген ал енді 86-90 бәрімізге белгілі оған кінәлі оған ұйымдастырған адам деп әрекет уақыт деген қазақтың патрионы ғалым ұстаз соны жала жауып соны соттады 8 жылы соттады мен өзім куә болдым сотына болдым ә, содан жаңағы менің мақалам шыққан радис справедливости деген солдат газетінде сонымен жаңағы жазықсыз адам әркен уақ ешқандай қатынас жоқ желтоқсанды ұйымдастыруға оны желтоқсанның бәрі ұйымдастырған деп соны жауаптапқан назарбаевтың тапсырмамен оны істеп отырған жаңағы ә, э, мына жаңағы сатқындары енді былай айтайын қазіргі кеше ә, күні естіген шығарсыңдар мынау солтүстік қазақстанда петропавловскада бір ұйым әйелдер совет қазір петропавл қаласы солтүстік қазақстан қазақтың жері емес бұл жеке мемлекет болады деп сондай шешім шығарған міне қазірден бастап олар сол енді украинаның жолына түсер күтіп отыр енді украинадан кейін орыстар бізге қазақстанға шабуыл жасайды деп соған дайындалып отыр ал енді бұл мәселе э, баяғы 2008 жылы грузиядан екі автономия алғанда сонда біздің орыстар қарағанды Петропавлдар жаза бастады солтүстік қазақстан бүкіл аймақтар қазақтың жері емес бұл орыс жері деген сонда мен мақалам жазған ради справедливости мінекей 2008 жылда сонда айтқан айналайын ә, бұл жалған орыстар тарихты білмейді сауатсыз орыстар дедім бұл шын мәнінде қазақтың жері содан бері үндемей қалды 2018 сегізінші енді қайтардан украина соғысы басталып украина жеңілейін дегенде енді орыстар дайындап отыр біз өзіміз жеке мемлекет боламыз ә, украинаның ә, украинаның ә, днр дейді нр республикасы істемек бірақ оған тойтарыс бергендей болып отыр біздің қазағымыз енді содан жаңағы ә, енді ә, былай айтқанда сол кезде мені айту жазып жүрді жетпісінші жылы сексенінші жылы одан бұрын мені кім екенім мысалы ә, дат газеті шығарған ұлтым деп соққан бір жүрек атты мақаламды жазған мінекей дат газеті он жылы жетінші ақпанда енді ә, былай айтқан бізде жиналыс жасады ол жиналыстарда енді э, қарсылық білетін назарбаев режиміне жиналған ол кезде нұрқадиев та болған э, жаңағы жақиянов та болған алатау кинотеатрында э, жасырынды адам, адамдары болған назарбаевтың бірақ олар мені шақырмайды білседі сөз де бермейді міне содан бір айтып берейін бір өзімнің естігенімді енді бір мақалам туралы назарбаевтың жүйесімен күресіп нағыз оппозицияға да жүрген азаматтарға арналған демократиялық күштер блогына айтар тілек мақалам ақжол газетінде номер 10-ші 23 сәуір 2005 жылы шықты сондай ақ 7-8 жыл бұрын демократия күштерінің форумы өткізген бір жиналыста қажыгелдиннің ұсынысы ұсыны бойынша президент назарбаевтың ұлттық пікір ауысыға шақырамыз өзіміз конституция жазамыз оны референдум арқылы өткіземіз дегенде мен айтқанмын бұдан ештен шықпайды назарбаев пікір ауысыға келіспейді референдумды өткізмейді конституция жобасы талада қалады президент назарбаев тек қана қара күштен сескенеді сонда мен өткен тарих сабағы сабақ алып арнайы манифест арқылы бұқара халықтың сана сезімін ояту керек деген. содан бері ақпарат құралдары арқылы сөз өтпейтін адамға тек таяқ қана өтер дейтін халқымыздың даналығын айтып келемін сол кезде саакашвили билікке әлі келмесе де үлгі алу керек дегенмін осыған мән бермеген демократиялық таңдау қозғалысының жиналысы жер сатқызбау жөнінде референдум өткізуге қол жинады сол жиналыста жүргізген балта тұрсынбаев маған сөз бермеді аяғы немен тыңған тынғанын білесіздер билік референдумның орнына балташтың қымбат автокөлін өртеп жіберді жармахан тұяқбайдың конституциясына кеткен қаражат жерге ғалымжан жақияновты босату жөнінде үндеуге миллионнан артық қол жиналды одан не шықты ештеңе өкінішке орай режимді өзгертіп деген азаматтардың көпшілігі бүгінге дейін біз конституция заң әділ сайлау арқылы әділетті қазақстан орнатамыз деп соз баяғы қатені қайталауда кесіп айтайын бүкіл қазақ ұлтын ойытпағанша, бұл да бос сөз болып қалады сонымен демократиялық таңдау қозғалысының арасында саяси тарихи деңгейлері шектелгенімен бірге жалған апайсанелар қосылғанда назарбаев режимі мемлекет қазақ тілін дамытпауға жалғастыруды болды ал енді қазақ тілін осы күнге бір бишара болып жүр әлі орнына келген жоқ не себептен осындай жағдай келіп отырмыз қазақ тілін жоюға бет алған билік пен оппозиция мақалам болды менің ол мақаламды 19 жылы мамырдың 20 он 16 түрлі газет, қазақ газетіне редакцияларына жолдадым. Ішінде дат та бар. Мазмұнын түйіндеп қысқаша жеткізейін. Биліктің бет алғаны азат қозғалысының 25 мамыр 97 жылы өткен сезінде, өткен бағдарламасы мен отарсыздан отарсыздандыру мәселесін шешуді енгіздік себебі отарлықтан құтылу ұлттық өркениетті қазақ мемлекетіне жету үшін бас шарт азат газеті кезінде биліктің екіжүзділік құлдық мінездігілің сатқындығын үнемі сынға алып әшкерлеген сондықтан азат қозғалысы назарбаевтың тамағына қадалған сүйектей болды бірінші 1993 жылы қазақстан конституциясының 8 бабында мемлекетіміздің тіл қазақ тілі орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі деп қабылданған еді сол жылдан бастап орыс тілді ақпарат құралдары қазақ халқының заңдық мүддесіне жаппай шабыл жасады орыстардан баста басқа да келімсектер диаспора ұлт өкілдерінің ұйымдары бұл бапқа қарсы шығып қоғамды орынсыз шулатты мен табиғи тарихи заңдарға сүйеніп мақалаларымда сегізінші бапты жоюшыларға тойтарыс бердім бұрмалау бұғау жас алаш сегізінші сәуір 94 жылы заслон ревизии конституции внимание депутат парламента горизонт номер 21 94 жылы бірақ құлдық саналы билік назарбаевтан бастап 95 жылы екінші конституцияны қабылдап жетінші баптың екінші тармағында орыс тілі ресми тіл ол мемлекет тілмен қатар жүреді дегеннің теңдеседі дегені биліктің осы күнге дейін біз қазақ тілін меңгермей жүргеніміз сол қазір егер сол конституциямызды 90 өзгермесек Қазір міндетті түрде алынар еді түгел қазақ орысша сөйлегендерді заңға талыстып онымен сөйлеспес еді міне әңгіме сонда тұр енді оппозицияның бет алғаны біздегі э, қазақстан республикасының екі түрі бар шынайы және жалған оппозиция назарбаев пен таққа таласқан қажыгелдинді шынайы деуге болмайды себебін айтып кеттім ә дегеннен қосанов пен бапи оның оң қолы мен сол қолы болды қосановты бапи даттан түсірмей 15 жылдай әрқашанда орысша жазып қазақ халқы мүддесін ұмытып қалдырды қосановты бапи 19 жылы президент сайлауында сатқындығы сатқындық жасағаннан бастап датқа шығаруын қойып тоқтатты ал орысқұл қажыгелдинді бапи бүгінге дейін дат газетінен түсірмейді себебі әкежан өз сияқты орысқұл президент тоқаевқа жағымпазданып жалған пікірлермен мақтайды бұл жерде ермұрат ежелден орыс қаржы келгенде насихаттаны бапидің қазақ қалқы мүддесі емес өзін жеге басының мүддесі орыстанған билік басындағы назарбаевтың әулетіне қазақ тілі керек емес Үрі башылар арасында қазақ болса да ана тілін білмейтінде аз емес оппозицияның жалдамалы жалған демократ биліктің сойылын соғып жүрген дос көршімнің билік жап жаппайтын ұйымнан ұлт тағдыры ұлт үшін он үш жылда ештеңелерін білдірмесе де қосановты президенттікке үміткер қып шығарғаны жалған оппозицияшылар екенін өздері дәлелдеді осыдан алдымыздағы 19 маусым тоғызыншы жылы тағайындалған сайлау бұл кезекті сайқымазақ сахна қойылымы деген мынау кімді сайлағанда тоқаев сайлаған сонда айтқан бұл ештеңе сай қылмазақ бұған жазғаныма дат жаңа айтып кеткен бәрі мен датқа жазғанмын жауап бермейді жарияламайды енді мына жерде тағы да айтайық бізде құлдық сана орыстарға осы әлі кетпеген қорқамыз орыстардан біздің орыстар осы күнге дейін әлгі бетке ұстар дегендер бізді қазақ тілін мойындамайды мемлекетін мойындамайды соған мен талай газетке мақала жазған датқа ешқайсысын шығармайды мен айтып кетейін бір екеуін ғана дат газет редакциясын шовинисты русской диаспоры независимый рк көлемі бет мақаламды ермұрат бапиге жазғаным ә, жазғаным газеті газеттің 37 санында 2019 жылы виктор ковтуновский дегеннің сочинский прецедент э, мақаланың авторы қазақ жерінің тұрғаны тұрғыны қазақстанның азаматы болып 30 жыл тәуелсіз мемлекетімізді ресей империясының отарлығынан әлі күнге арылмағаны жазып отыр ресей президенті путин Даншпан, оған бағыну керек тағы да сол сияқты ұлы державалар ковтуновскийдің сандырағын жариялапсыздар содан бері үш апта өтті бірақ ешкім де тойтарыс бермеді бермейді де себебі дат газет бетінен түспейтін қазақ тұлғары тұлғалары тырнашада Шамей орысқа құлдық саналары сүйектеріне сіңгеннен кейін қарсы шықпайды сондықтан ары қарай қазақ ұлтымыздың ар намысын аштан аш кемсіткен сияқтыларды дер кезінде тойтарыс бермесек олар бізді малмен теңестіруді жалғастырып береді ермұлат ермұрат ұлт намыстарымыз аяққа тапталмасын деп жазылған осы мақаланы жарияласын деген үміт білдіремін 27 жиырма қазан екі тоқсан жыл үміт үзілген соң ермұратқа телефон арқылы айттым әй мынау кавтуновскийді тойтарыс бермейміз бе ешқандай дәлел жауап екі сөз ғана болды каптуновский шави семейс енді билік оппозицияға арнайы қазақ мемлекетін басқаратын адам қандай болу керек деп мен мақала жазғанмын 19 жылы бірақ бұл мақаламды 5 ай шығармады жаңағы ермұрат бапи менің мақаламда 7-8 бет болды бірақ бұл мақаламды басты ақыры бір сексен адам қат жазыпты датқа үміт күтеміз ба мынау кімнен тоқаевтан оған сенеміз ба жаңадан келген адам ғой бұл ондай назарбаев сияқты емес білімді ғой дипломат болғандай соған үндеу жасады датқа газеті осыған осындай пікірге қандай барды мен бұрынғы мақаламды бес ай жазғанда тағы да жібердім содан бәрібір Э, айту шығарды билік қазақ мемлекетін басқаратын адам қандай болу керек атты мақаламды 25 мамыр 19 жылы дат редакцияға жібердім бұл мақаламда басшы тұлғаны ұлтты тегі өскен ортасы адами қасиеттерінен басқа қоғам тарихын және шен шарында қазіргі үдістерден хабар бар адам болу керек деген мінекей содан кейін сол бапиге ә, мен жазғаным осындайды бірақ қысқартып екі есе қысқартып әйтеуір соны шығарды газетке қысқартқанда мынау дүние мәселемен байланыстыру оны ол білмейді ма білгісі келмейді ма сондай ал енді бір тағы бір қасиетті айтайын ермұрат бапи өзінің ойлары, өзі айта алмай басқалар айтқызады мысалы мен айтпаған сөйлемдерді мен айтпаған пікірді мен ұматынан мақаламыз жіберді ол былай дейді ә, бұл, бұл, бұл мақаламда ермұрат өзінің жат қылықтарын көрсетті ол айтпаған жазбаған өзінің шала пікірін менің атымнан тоқаевқа жапсырып қойған тездетіп референдум жарияланды ал енді шалалық деген жағы мен ешқашан референдумды ә, қолдамаймын референдумды қолдағанмен билік қолында тұрғаннан кейін ештеңе шықпайды бірақ менің атымнан мен жазып тұрып портретім портретім жағына тоқаевтың жанына келтіріп мен айтқандай болдым одан бұрын Э, кім деген э, сатқын кім болды э, ғалым масанов деген оның сөзінде мен оны қолдай, қолдайтынды қылып жазып қойған мен ешқашан қолдаған емеспін бұл ермұраттың тағы да осындай қасиеті өзінің ойларын басқа адам қылып шығарып отыр енді былай болды тағы алматыда дөңгелек стол орнатты дөңгелек стол орнатты ол жерде бапи соны адамдар біраз адамдар жинады сол жаңадан келген адамдар бізді білмейтін жастар бұрыннан осы жүйемен күресіп жүрген адамдарды шақырған жоқ міне сонда мына мен былай жаздым нағыз ұлтшыл патриоттар түгел қосылмай нәтиже шықпайды атты мақаламды жолдадым 29 тоғызыншы қыркүйекте жиырмасыншы жылы қысқаша мазмұнда айтқаным бұл дөңгелек үстелде жалғандық та жауап та бар бірінші конституция бойынша біз көп ұлтты емеспіз бір ұлтты унитарлық мемлекетпіз ол ұлт түбегейлі қазақ ұлты өзгелер келімсектер диаспора екінші дөңгелек үстелдің қарары меморандумы жоқ болса бүкіл қазақ ұлтына талабына мақсатына сай ма әлде сай емес пе сұраққа жауап берер еді үшінші 25-30 жылдан бері назарбаевтың бұқара қазақ халқына қарсы жүйесімен күресіп жүрген патриоттарды неге шақырмады енді мына үш адамды айтамын халилхан әділханов биліктің опасы шараларына талай шерулеріне шығып наразылық білдіргені үшін құдалауды қудалауда жүрген Герехан Қыстаубаев әрқашанда 130 ұлт өкілдері тырнашқыда. Келімсекті қазаққа сес көрсеткенде бел ортасында жүріп, өз ұлтын қорғаған. Азат көккөннің ерлігін Азат бүгінгі қазақ батыр деген мақаламда айтып кеткемін. Дат газеті 6 шілде 13 жыл. Серік Сапарғали Назарбаевтың жалған сайлаурында, қуыршақ президентке үміткерлер арасында жалғыз ғана нағыз шын мәнінде үміткер болған осындай үнемі қылмыстыққа жататын сайлауларды алматы қаласының ақсақалдар алқасы назарбаевқа сайлау атты сайқымазақты тоқтат нұрсұлтан атты ашық хат жолдаған жас алаш газеті 19 наурыз 2015 жыл 20 жылдан астам халқының мүддесін үшін күресіп жүрген мен де және басқа да нағыз ұлт патриоттарын дөңгелек үстелге шақырмады 22 жыл бұрын биліктен сойын соққан қасен Қожақметті мен дос көшімді қасенді енді жас патриоттардың ақсақалы ретінде көрсете бастады бұл ерекеңнің 180 <clears throat> градусқа бұрылғаны болар қасенді қазіргі кезеңде осы ұлт патриотты деп болашақ буыннан санасына сіңіріп жүр тағы да бір дәлел президент тоқаевтың бұйрығымен ұйымдастырған алматыдағы сарыарқа саябағында өткен митингте қожа ахметке сөз берді алмаған қанша сұрасам да бермеді бапи енді 180 градусқа бұрылып дос көшімнің кім екенін мен айтайын атты мақаламды шығарам, шығарам деп уәде бергені берген орындама төрт ай өткеннен кейін мен одан неге сөзіңде тұрмайсың деген сұрағыма берген жауабы жарияламаймын дос көшім мүмкін президент болар дегені осыдан ерекеңнің саяси деңгейі және де және екі жүзділігі көріне бастады қала мен дала газетінің бір бешін түгел алған дос көшім кім екенін мен айтайын мақаламды 19 жылы сегізінші наурызда жариялады өз әптілігі қазіргі болашақ буынға айтқаным дос көшім аңқау ашынған қазақ еліне арамза болды енді 19 жылы президент сайлаудың арасында алдында қосанов жалған оппозиционер ал үміткер тоқаевтың ештеңе шықпайтынын жаздым бірақ жауап болмады әміржан пен дос көшімді жалған оппозиционер және жалған ұлт патриоттар екенін саясаткер жасар Қуаныш әлінің мамай қосан кебін кейін мақаласы қала мен дала газетінде номер 40 19 жылы жарияланды әлі, мен онымен 90 жылдардан орта тұсында дейін бірнеше жұмыс істедім көшімді айтады алайда жүре келе оны билікпен ым жымы бір екендігін көзім анық жеткен соң ат құйрығын үздім дейді ол енді қолайшылық туралы айтпай ақ қояйын қашан болса да ә, менің мақалам жарияламайды жиырма жылдан бері қонаевты жаңағы патриот қонаев деп басқалар жарияламайды сонымен қонаевтың дәлелсіз тіпті көшеде жүрген адамның мақаласын жариялайды қонаевты мақтап міне бұлар айтпай ақ қояйын жалпы қонаевтың бір бір өзінің несі бар бір сиқыры сонымен жаңағы былай деп жаздым бір, бір маған қалам ермұрат автордың аты жөнін жасырып ешқандай деректерге сүйенбей что мы не знаем о димаш аға қонаевтың жасамаған ерліктерін жариялаған енді дат газеті былай айтқанда орыстардың саясатына еліктеп бір мақала жазды үндеу в казахстане будет революция жоқ былай дейді Э, так, в Казахстане э, будет революция после свержения автодиктаторского режима России. атты мақаламды дат редакциясына 23 жылы қолдадым. Алғы сөз ретінде Ермұрат Бапи арнаған арнайы жазғаным. Газеттің 32-ші, 10-ші, 20 жылы саяси болжам айдарымен орысша будет ли революция в Казахстане сверху деп оқырманға үндеу ретінде жариялағансыз осы қазақстан екі порталы жазған белгілі автор белгісі автор қазақтың болашағын жоққа шығарып отырғаны үндеу үнсіз қалғандықтан жазғаным. қазақ халқын жоққа шығарушыларға космополит немесе орыс шовинист әлде басқа ұлт өкілдеріне қазақтың болашағын жоққа шығарып отырғанды, отырғанды керек нағыз қазақ ұлтының болашағын ойлағандар орысша жөнді түсінбегендіктен орысша осы тойтарыс бере алмағандықтан болар бұл жерде дат газетінен шықпайтын тоу бар Тоу бар ол шала қазақтар қазақша жаза алмағандықтан оларға басқа біреу орысшадан қазақша аударып береді бірақ жазғандарының мәтіні мазмұндарына қазақтан ешқандай рух жоқ және де бұл топ қазақ халқы мүддесі емес өз қарабастарын ойлап қазір билікте отырған саққын-сақ қазақтарды алмастырғысы келеді осы мақалам соңында ермұрат тағы жазғаным ұлттық намыстарын болса балаларын, немелерін, орыстың не қытайдың құлына айландырмасаңыз десеңіз мақаламды қысқартпай өзгертпей шығарарсыз осы мақаламды бес жарым көлемінде фейсбукке салдым жиырмасыншы қазанда 2000 жылы ал елмұрат бапи мақаланы шығармады да жауап бермеді енді отаршыларға қызмет істеген қазақстан басшыларына тойтар тосқауыл бес бет көлемді мақаламды жағы ба, ә, бапи тағы жауапты беремін жазбады қорытындысында айтқаным үш жылдық тарихи бар қазақ халқы үш жыл үш жүз жыл орыс империясының отарынан әлі де толық шыққан жоқ. Айтып кетейін, Қонаев, Назарбаев, Тоқаев осы империяның жемісі және қолшоқпары. Ресей империясы қазақ және басқа өз халықтарды орыстандырып жоюға бет алғанын тоқтатпайды. Шөңнің де санасына қонбаған жер шарында бұл соңғы империя. Тарихи өлшеуінде жақын арада күйрейді. Мақалам жариялаған жоқ, жауап берген жоқ енді датына тағы бір хат жаздым оппозиция басылымының серкесі ермұрат бапи қазір кімнің соғын соғып жүр өзіне жазып отырмын мен қанша уақыттан бері бұл хатты жолдадым көлемі бес бет хаттың басында 1998 жылдан бері осы газет қазақ жерінде назарбаевтың түбегейлі қазақ халқын дамытпай Э, өркендетпей келімсек ұлт өкілдерін басымызға шығарып өзінің отбасының туыстарын олар жандай шаптарын шексіз байыту мақсатын да 20 жыл жариялауда ары қарай айтып кеткен мақаларымның мазмұнын айтып, айтып тізімін жасын. хаттың аяғында редакцияға назарына мен осы газет жарық көргеннен бері тұрақты оқырманымын енді халқымыздың арасында даттың беделін әрі қарай көтеру үшін ермұраттың қазіргі ұстамы кім, кімге керек ұстанымы редакция ұжымы осыны бапимен талқылап анықтап алғаны дұрыс болар деді жауап күтуші төлеубек сейітқалиұлы 28 желтоқсан 20 жылы жауап болмады бас редактор бапиге шеф редактор шорманұлы көлеңбес алшарымбет ұлтының тілін мойындамағандардың арылмай дербес ұлттық мемлекет болмаймыз олжас сүлейменов сүлейменов отыз жыл егемендігімізге қазақ тілін меңгергені туралы мақаламның аяғында олжас сүлейменов сияқты адамдарды қазақ қоғамына қандай зиян әкелетіндерін білдіру ұлт алдындағы азамат азаматтық міндетім жауап жоқ жиырма төртінші наурыз 22 жыл. енді қанша уақыттан бері ермұрат менің мақалаларыма жауап бермей жариялмайды мен енді оның орынбасары деймін азамат шорманханұлына хат жаза бастадым мүмкін сол кішкене ойланыр деп міне азат редакциясына азамат шормаханұлы так дат дат номер 37 20 ші қазан 22 жылы оқырмандарға үндеу ретінде шыққан Қанағар жүкешевтің қазіргі қазақ саясатындағы ең үлкен сұрақ қандай атты мақала үндеулеріңізге жауап жазып отырмын енді уақыт өтті ешкім жауап бермейді мақаласына мен жауап бердім так мақала жауабын э, қорта келгенде мен жазып отырмын қазіргі таза қазақ саясатында екі үлкен сұрақ қалай үш жыл тәуелсіз дамыған өркениетті дала демократиясы мемлекетіне оралу керек бұл оралу жер шарындағы қазіргі табиғи тарихи адами қоғамдардың заңдарына сәйкес ең басты мақсат қазақ ұлттық мемлекетіне жету ол үшін бейбіт жерлерге шығып түбегейлі қазақ халықтың саны басым болу керек себебі келіншектерге диаспораға сенім жоқ олар шықпайды әсіресе орыстар себебі мақаламда айтып кеттім тарихта билік өз тағын халықтан тонаған байлығын өз еркімен ешкімге бермеген осындай билікті ә, қан төгіссіз құлатуға болады мысалы Сакашвили грузияда шеварнатын тағына түсірмей тәжірибе алуға болады енді 30-ші қазан жиырмасыншы жылы дат газеті өз сөзінде тұрмағанына төрт ай өтті Оқырманғанда, оқырманға үндеу ретінде шыққан қанағат жүкешевтің мардымсыз мақаласына редакция Құсынып отырған мақаланың мазмұнына сәйкес оң теріс пікіріңізді қаз қалпында жариялауға уәде береміз деген сөзінде тұрмаған адамды қазақ суайт деп айтушы еді бапидің жасырып әдістері бар қалай қазір президентке жағыну мысалы тоқаевтың кезектен тыс сайлауды бұрынғыша қайта әділетсіз алдау арбау сценарий бойынша өткізетінін айтқан қоғам зерттеуші мақсұл қалыбаевтың сұхбатына сай емес кезексіз сайлау кезекті өзгерісте бастама, бастама болды ма деп тақырып қойғаным анаған түспейді ма дауысым түспейді онда сөйлей берейін иә кішкене естіледі енді аға так енді мына енді бір жарым бет қалды так ерекеңді сынаған адамға өз газет бетін бетін аямады бір жарым бет алған әбіләзовтың әрекеті қатын тірлігі қатын тірлігі мақаласында оны қосанов номер екі деп айтқаны үшін мұхтар Абылазовтың ақылы ауысқанның сөзі деймін де қоямын дегені бапи өзінің жасырынды саясатын ешкі білмесі ойда жүргенін көрсетеді дат газеті номері 33 22 қыркүйек 2022 жыл емұрат бапи жеке меншіндегі газетінде қазақ халқының тарихын болмалап, тілін кемітіп ұлттың сатқын сатқан ғалым, ғалымсымақ қанаған жүкешевтің толымен ұлтымызға жиіркенішті мақалаларын жариялайды толғау толғау 90 қызыл тіл тақырыппен жүкешев қазақ филолог ғалымдарын ғалымдардың білімдерін жоққа шығарады мысалы дат номер 6 16 ақпан 23 жылы газетінде ал сіз жақшыдан академик рабиға сыздықованы қазақ тілін дамытуға қатысты президент тоқаевтың ұстанымын білмейтініңізді көрсетіп отырсыз қандай ұстаным ұстанымы оны жүкеш айтпайды тағы да дат газеті бұрмала, э, бұрынғыдай қарапайым таза қазақтың асыға күтетін іздейтін көзін ашатын ұлттың рухын оятатын басының болса екен ұсыныстарым газет беттерінен 70-80 пайызы қазақ тілінде болу керек қазақ ұлтының мүддесі бірінші орынға болу, болу, тиіс ұзақ бір жарым екі бет мақалар болмау керек Сыңғалған жағдайларды жалпылама жазбай кім ақ кім қара екенің атты жөнін ашып жазу керек қорыта келгенде дат редакциясының өзі ауыстыру керек кеткендердің орнына қазақ ұлтының дамуына өркендеуіне жан, жан, жанын беретін терең ойлы білімді білікті адамдар қазір сайып келгенде ермұрат бапи аңқау қазақ еліне арамза болды нағыз халықтың газеті қаржылау үшін бүкіл қазақ халқының жайласа қаржы жиналады енді арт жағына мақаламды көрсеткен редакцияларға жібергеніме 15 күн болды, бірақ олардан ешқашан үн жоқ мақаламда өткен жылы мұхтар әблязов ермұратты қосанов номер два деді деген сөзіне папи қатын тірлігі ақыл ауысқаны сөздеймін де қоям деген енді қосымша қосымша даттың дат газетінің 11 бірінші санында 16 алтыншы наурызда 23 жылы сұхбаттасқан қойшыбек мұбарактың батыге қойылған сұрақтарға әлеуметтік желіде алатау ауданы әкімінің орынбасары сіздің үгіт насихатыңызды жүргізіп жатыр деген сөз тарап жатыр енді 25 жыл оппозиция жүріп білікпен күресіп билікпен күресіп келген адам тура бүгінде әкімшілік ресурстан не үшін пайдаланып жатырсыз бірінші сұрақ екінші сұрақ кск кооператив мектептегі мұғалімдерге әкімшілік жағынан емұрат бапиге дауыс беріңдер деген әңгіме жүріп жатыр дейді үшінші сұрақ әкімдіктің әкімнің орынбасары көмектесіп жатыр деген әңгіме ше бесінші сұрақ сіздің басты оппонентіңіз ретінде қарастырып отырған инга иманбайды пост шықты ермұрат бәпи ол не деп айтқан еді қойшы бер айтады ол әкімнің орынбасары шығып көмектесіп жатыр мектептегі мұғалімдерге тапсырма берген дейді ермұрат аға егер сіз өзіңіздің бұған дейінгі атақ абыройыңызды құлатқыңыз келмесе екінші қосаның болғаныңыз келмесе онда кандидаттығыңызды қайтарып алыңыз деді ел аға 2009 жылы кейін саясаткерлерге ауыр сұрақ пайда болды ол қосанов номер 2 қайталанбайды ма деген сұрақ көп адамдар жасыратын ештеңе жоқ ермұрат бапи билікпен келісті қосанов номер 2 болады деген сөз бір жерде айтылып жүр осы сұраққа сұрақтарға ермұрат бапидің жауаптары мардымсыз нақты дәлелсіз болды оқырмандарға көрсетілетін жауаптарын даттан өздері оқып баға бересіздер ең сорақысы қойшыбек мұбарактың сұрақтарына ермұрат бапидің бүкіл қазақ халқын мұқатып кемітіп айтқаны біз қазақ деген осындай сөзге әуес халықпыз ғой кең далада шайқалып беймарал жүріп сөз қуып жүретін әдетіміз бар Әр қарай бапи депутат болатынын біліп тұрғандай біз парламенттің ішінде барып сол жерде халықтық оппозиция құруымыз керек тағы да осы сияқты арман тырнақшада сөздерге толық ұсыныстар айтады енді айтып кеттім тағы айтайын төлебек сейітқалиұлы сәулетші ғалым профессор қоғам қайраткері журналист одағы он бесінші наурыз 23 жыл болды